こんにちは、粟田洋介です。今日は前回の続編で15センチ15センチのキャンバスシートに7月から12月までの猫の絵を描いていきます。前回は1月から6月までのその月その月の季節感を出しながら描いたんですが今回もその続きで季節季節の猫を描くんですけどそのシリーズとして描くっていうお話もちょっとだけしようと思います。 では7月の絵を描いていきます。 令和7月の絵が完成しました。7月ということで、7月のイベント、七夕を意識して描きました。でシリーズを書くときに私が意識することなんですけど、それは何らかの統一感を持たせるということと、その統一感の中にバラエティを持たせるというこの2つを気をつけています。で、今回のシリーズではその統一感として作風を統一することと、あとは猫を1匹だけ描く その絵がシンプルな絵である。まあ他にもあるかもしれないんですけど、その3つのことをちょっと意識しています。では、8月の絵を描いていきます。 これが8月の絵です。猫を1匹入れました。で、さっきバラエティって言ったんですけど、バラエティについては全部違う猫にしたいなっていうのと、あとは色のイメージを違くしたいなと思っています。では9月の絵を描いていきます。 9月の十五夜の月ですねそれをイメージしたんですがこの月を紫にした理由はちょっと前回描いた1月から6月までの絵なんですけど色合いを少しずつ変えてるんですけど3月から8月までずっとブルー系グリーン系が続いてるんですよねで2月にちょっと紫を使っててそれ以来紫っていうのが入ってないのでで月を紫にしてみました では今度は10月の絵を描いていきます。 バッグの構成が、まあ、9月とほぼ同じなんですけど、色をガラッと変えました。10月なんでハロウィンって感じですね。で、猫の種類も全部違くしているので、なんか黒猫を描こう、黒猫を描こうってあったんですけど、10月まで待とうと思って、10月はハロウィンなので、こうやって黒猫にしました。では今度は11月ですね。 11月の絵です。色の系統が似てるんですけど、なんか11月ちょっと寒くなったって感じですね。ちょっと紅葉を意識してこんな感じに描いてみました。で、月の12月が終わったらちょっと全部並べて見てみようと思います。 これが12月の絵ですね。すごくシンプル。雪の絵です。ちょっと全部並べてみたいと思うんですが、ちょっとこうして並べてみると、全体的に違う色を意識して使ったっていうのがわかります。まあ、統一性といえば、全部猫が1匹で、全部季節感を重視した絵で、で、全部同じような テクニックで書かれた作風ですね。あとは全部シンプルであるってことですね。で、違くしたのが、そのバラエティの部分は、猫の種類っていうか、色とか模様とか毛の長さですね。そこら辺は全部違う感じで書いています。カレンダーを使う人たちが、まあ、猫の好きな人たちがこのカレンダーを使ったとして、まあ、毎回毎回違う猫が見られた方が楽しいかなっていうのと、 あとはもしかするとお家で飼っている猫に似た子が1匹ぐらいいるかもしれないしちょっとわかんないですけどそういうことを少し考えましたで12月の猫なんですけどちょっと雪景色を描こうと思った時に白い長毛がいいなと思ったんですけど2月にすでに白い長毛を描いちゃっているので毛の短い白い猫にしました であとは色ですねちょっと似たような色が悩んだったりとかっていうのはあるんですけど全体的に見るとやっぱり違うものだしカレンダーを一枚一枚めくっていった時にパッて違うのが出てくると嬉しいじゃないですかそういうことも考えて使う色を決めたりしましたあと景色もちょっとガラッと変わった方がいいかなって感じでカレンダーをめくった時の気分とかねサプライズとかねそういうこともちょっと考えました まあいろんなシリーズあるんですけど、シリーズを書くときは何らかの統一感と何らかのバラエティをミックスさせるように心がけています。で、こんな感じの卓上カレンダーができてきました。こういう木の台がついてて、こういう風に立てることができます。実はカレンダーを業者さんで頼むの初めてで、一つから注文ができるということで、ここでお願いしました。で、この印刷の方もね、 すごい綺麗にできてますやっぱり原画の方がいいですけどやっぱり原画と比べるっていうのはちょっと原画と同じ色っていうのは絶対無理なんですけどでもすごい綺麗に印刷できてて素晴らしいですでちょっと宣伝になっちゃうんですけどこれ販売もしています下の概要欄に購入方法の書いたリンクを貼っておきますので興味のある方はチェックしてみてくださいということで今回の動画は以上です